祝大家能够在牛年扭转乾坤，行大运哦。好，接下来让我们来看一下，在周一的部分，我们会逢到的是留财日，而留财日也意味的是在当天处理钱财的部分要格外的小心，尤其是针对交易跟斡旋的部分，还有有关于订单上面的数字的部分，都要格外的小心，才不会造成合约上的一些损失。而留财日也会意味的是，如果您在当天有要自残的朋友，尽可能呢，它是属于自宅自用的。 这样子你才不会蒙受投资投机的部分的一些损失哦。而留财日当天刚好它的下午的酉时，也就是我们五点到七点的这个时候呢，逢到了贵人入的时候，该怎么样好好的运用这个星数跟留财日来搭配呢？如果我们想要帮自己呢把这个贵人呢转为我们的人脉跟钱脉，诶，那就请务必要在周一的这个下午这一天呢。 五点到七点呢，跟他来一个下午茶，或者是我们的晚上的这个晚餐的邀约哦，跟这个对方呢联系一下感情，那么我们呢就可以更加的巩固这样的一个人际跟合作关系哦。那么这样子的话呢，也可以把这一个人脉呢，变得转为钱脉了。再来就是周二这一天，周二这一天呢，逢到的是众星易照的日子。 所以呢，谋事是非常急用的，也可可以呢，将你这个居家的风水摆件呢，在当天去做一个整理。当天也非常大力呢，可以做交易跟纳财相关的事宜。如果你手上呢有一些呃闲置的这个钞票啊、金钱啊，或者是你的铺满的钱已经都存满了，不妨呢就在这一天把它换成整数呢，存到银行里面哦，也可以呢帮自己呢开一个早运。 再来就是周三这一天，周三这一天呢是逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是未时，也就是下午的一点到三点。该如何帮自己呢？开一个早运哦。那开一个早运的前提呢，就是如果你是适合可以卷起你的袖子呢捐血的朋友，请务必呢事先调查好最近的捐血车啊，或是可以捐血的地方在哪里，在当天的这个午餐休息时段呢啊，也就是。 一点到三点的这个时候呢，尽量我们可以在这个时候去做捐血啊，那它可以帮我们呢化掉任心哦。因为在今年牛年的时候呢，任心呢其实它是还蛮泛滥的。那而且它的这个吉凶哦，落在不同的星宿里面，其实大部分对每一个生肖的朋友都有或多或少程度上的影响。所以如果可以透过捐血哦，除了呃有公益捐公益的效果之外，还可以帮自己化热哦，那不就是一石二鸟吗？ 那另外呢，就是在当天也非常适合送公果，也就是如果你有在做早晚课的朋友，或者有在写经文、有在持经文的朋友，不妨就在这一天呢，可以把这些功果回向给相关的人士哦。那么也可以哈，让自己在新的一年哦的好兆头。再就是周四，周四呢，这一天是我们的大除夕，是适合叩达上天的日子哦。那么当天呢？ 有几个时辰呢？请荧幕前的朋友务必要注意一下。第一个就是敬神的时辰，也就是我们要呃跟神明拜会的时辰哦。有两个时间是非常大力的，第一个就是我们的零点到一点，另外一个就是九点到十一点，这两个时间都非常适合敬神的。那另外一个呢，就是针对祭祖的部分，那要拜那个祖先的部分哦，请。 在晚上的五点到九点的这两个时间哦，这个时两个时辰的时段呢，来完成祭祖哦。那这个部分呢，请大家呢要记得，只要诚心，不管你的宗教信仰是如何，都可以运用这些好的时辰哦。那再来就是我们周五这一天，周五这一天也就是我们习俗上的初一哦，逢到的是天腊之城。 那么通常在初一的部分，我们有几件事情呢，是大部分的荧幕前朋友会比较重视的。第一个就是开门焚香的时间，呃，走春好体行的时间，还有关门的时间。那么再来呢，还有就是方位。那这边呢会比较长一点，但是呢想要把它讲的比较仔细哦，可以让大家呢更加的清楚哦。首先呢就是我们的这个焚香时间，第一柱上香的时间，那会依照每一家。 大家的习惯呢不太一样，那请大家呢可以参考一下个别的时段它的利弊在哪里。首先呢就是入门，然后住香，哦，我们可以上香，哪有开门的时间？那么上香开门的时间呢有三个时间是比较适合的。第一个就是饮食哦，呃，也就是我们的早上的三点到五点。如果你有守岁帮长辈守岁的话，那这个时候你可能还是清醒的。 那这个时间呢，它的好处是它是有青龙星入宫，所以是大力男性朋友的，对拜拜的如果是男生呢是比较好的哦。那再来就是卯时，卯时的就是五点到七点的这个时候，那么这个时候男女都适合，而且是逢到贵人登殿的一个时辰。另外呢就是午时，如果你已经熬夜很通宵，一直到睡到中午的时候才起来哦。 那么我们就在午时的十一点到下午的一点的这个时间哦，这时间逢到是大进，那它有逢到天官跟福德的加持下，对于我们的这个官路哦都是不错的一个效果。另外再来就是呢起行的时间，也就是我们要出门呐。有些人他可能会哦，我吃完饭我就要出门了啊，或者是说我想要早一点。 出门，然后呢，可能比较设定比较早的时间，可以到达目的地哦。比如说他要去亲友那边啊，或者是说他要呃回娘家，或者是干嘛的，他想说我要先提前等。那么可以启程的时间呢，基本上从呃早上的五点哦，一直到下午的一点哦，这个这八个小时哦，也就是卯辰巳午哦，这这四个时辰呢都是非常大力的。 那会建议呢？我们现在呢，手机上呢都是可以有卫星导航。好，那请打开我们的这个卫星导航。那尽量就是先设定往南南方的方向行走，因为在当天，请记得听哦，是当天初一当天呢，它的奇门遁甲。好，以这一天的这个日程来看的话，我们的这个。 因桂方哦是在南方，所以尽可能呢往南方行走。如果你的方向呢不太适合往南方走，那么也可以参考西南方哦，因为西南方呢是我们这个喜神所在的位置哦。所以呢，这两个方位呢是主要呢推荐好我们程的方向。那么在这个方位呢停留大概就是十分钟，我们就可以往我们正式的目的地行走喽。 那这样就会形成一个吉利的太极圈，哦，可以转换我们呢一年开启的新的这个历程。那再来就是我们的这个关门时间哦，关门时间呢在当天哦有两个时间是可以用的，就是我们的虚时跟亥时，所以也就是在那个七点晚上的七点到十一点这这个这四个小时呢都是可以做关门的。那有一个时辰呢是。 在当天呢比较不利的哦，请大家尽量就不要在当天出行啊，或者是说呃那个上香啊、关门啊，就是我们的酉时哦，也就是晚上的五点到七点哦。好，这是针对初一的部分哦，请大家呢务必要多多的运用好的时辰，让自己呢起跑在一个好的起跑点。 再来，让我们来看一下，在周六这一天呢，我们逢到的是什么呢？是我们的二龙治水的日子哦。那么初二这一天呢，是非常大力求子的。所以说，如果呢您刚好也要去走春啊，不妨呢就是可以去呃跟求子相关的哦，就是可以拜观音菩萨、祝生娘娘或是七娘妈哦。那对于你们来讲的话呢？ 是有非常加分的效果，不过要记得一下，就是在当天呢，有逢到天贼招天狗，这两个星数呢同时入宫，所以呢，这两个星数会对于两个生肖的朋友有特定的影响，也就是属狗的朋友以及属猪的朋友，在这一天万万不宜赌，别人呢赌可能呢都可以随便的轻而易举的呢赢走你身上的钱财哦。 所以切记呢，就这两个生肖的朋友在这一天哦，就尽量夜赌一下。再来就是周日哈，周日这一天呢，我们逢到的是宝光天罡的日子哦，那代表的是在当天的晚上，如果是没有下雨的状况之下，你身上有这个开运的配件，比如说呃手环呐，哈，我们就是玉玉啊，我们就可以透过这个日光哦，来帮它做一个呃消磁。 然后除净的一个效状态，那另外也会建议在这一天呢，尽量就是不要吃牛肉哦。如果能够在当天吃方便素的话，也会是不错的，因为毕竟过年期间大家可能零食吃的多，然后也会一直大鱼大肉的不间断，所以如果在这一天可以吃一些比较清淡的东西来清一下肠胃哦，降低它的负担哦，也会是比较理想的。 啊，提醒大家，初三这一天也会逢刺口，所以当天我们是不拜年的。加上呢，老师的这个呃，迎财神系列呢，也有特别提醒大家哦。我们如果要这个帮自己就是开工的部分哦，尽量是安排在这个初四这一天哦。我们透过线上开工呢，来帮自己呢先讨一个好吉利哦。好，再来呢，我们来看一下在当周的这个。 正利王，哦，运势胜利组哦。我的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属老虎的朋友，然后呢，第二名呢是我们属龙的朋友，而第一名呢是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦。基本上呢，在这一个礼拜哦，你们就像那个身上呢披上了风或的这个羽毛的这个。 鸟哦，可以展翅高飞，嗯，很多东西呢，你会看得很远，而且呢，会非常非常的有想法哦。那在这个时间也是属于这个转换期，也就是你对于未来呢，你会有一些想要规划、想要做改变的，会非常的有朝气。非常建议呢，你可以在过年期间，也就是呃休息的这段期间，好好的去。 讲跟做规划对你来讲是比较好的，而且这个热度呢会也比较持久的，比较不会是属于三分钟热度哦。那要切记，好好的把握呢，你在这个时间点很清楚的思绪哦，跟有这种果决的心哦，去做这个整年度的规划。那在这一个礼拜呢，这几个生肖朋友呢，财运也会相当的好哦，而且你们的幸运色是红色哦，请大家参考一下。 接下来呢，我们来看一下个别生肖呢，在当中呢要注意的事项又有哪些。首先是针对属老鼠的朋友，恭喜你们，在这个礼拜是属于万事亨通的日子哦，所以基本上大部分的事情呢都非常的顺遂，而且你很容易呢在这一周的一开始呢就已经开始进入 holiday mode 哦，呃，不过这也没有关系，尽量就是只要你手上的事情呢没有落落高的。 就不会有太大的问题哦。那这一周呢，没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜是属于一切俱全的状况。那万事俱备的状况呢，有的时候就是差一个时间点呢去做执行跟落实哦。但是呢，你只要把东西准备好，别人呢跟你索取的时候，你就可以立刻出手一的。所以对属牛的朋友来讲呢，也是属于呃自信心呢。 pop up 到一个很满的一个状态，也是相当不错的一周哦。这个礼拜属牛的朋友一样也没有需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。这个时候呢，是属于如日中天的一的一周哦。那很多事情呢，局面呢也相对的明朗，或者是本来呢觉得让你很累啊、很困扰啊，或者是呃很所所事的一些案子啊，在这个时间点都会刚好呢。 走到一个据点啊，而且是很完美的呃画下休止，因此呢，你心里会觉得哎，我终于卸下了这个心心头的这个石头。所以在这个时候，你可以好好的去规划自己真正想要做的事情哦。属老虎的朋友呢，在这个礼拜也没有需要留意的田数。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜是属于如鱼得水哦。但是呢，这个也会代表的是呢，你需要对方的。 的这个助力多一点哦，即便你们是属于相辅相成的一个状态，啊，在这个时候呢，贵人来助，所以请呢放量一点哦，尽量呢协助于他，啊，求有求于别人来协助你哦，可以让你呢手头上要完成的事项哦，可以更加的顺遂哦。那即就算呢，你不是在工作的朋友们哦，如果说你是在家里的这个职业主妇、主妇等等的，你需要呃。 别人的协助清理啊，或者是什么的，也都可以开个口哦。那这个礼拜要留意的天数呢，是周二。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是属于事事如意的一周哦。不过切记有一件事情，就是即便事情都非常的顺遂啊，也都蛮不错的哦，不可以得意忘形哦，而且还有可以太过的骄纵，不然呢会乐极生悲的。 而这个礼拜，我们属龙的朋友哦，要留意的天数是周二。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，属呃属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜是属于失而复得的一周哦。那它也会代表的是什么呢？代表是，比如说别人对你本来是有质疑的，然后呢，你又重新获得对方的信心，或者是别人对你本来是没有这么赞许。 赞许的哦，是有一些疑问的。那么他忽然的认可你了，啊，所以这失而复得的可能是在于信信任度啊，或者是呃你对于你的一个加加许等等的。那么在感情上面也有可能呢会代表是说，你们的感情呢又再次的升温了。不过这些大前提的状况下，就是你要有一个比较跳跃的一些改变，还有包括是属于知错能改的一个状态。所以，请属蛇的朋友呢。 还是要多加的注意哦，就是不管是什么样的改变，所回到的这样的一个过程哦，都务必要去，不然的话，它又会再返回之前的一个状况。那么属蛇的朋友在这个礼拜要留意的天数是周一，下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于照冒进的一周哦，那要留意的天数有两天，分别是周二跟周日哦。 那要特别注意一下，就是呢，你比较容易在这个礼拜会对于别人呢有很严苛的要求哦。但是请记得，当你在一只手指头指着别人之前，另外四只手指头是向着自己，又帮别人做了多少啊？或者是你又承担了多少的责任呢？呃，所以呢，请在这个礼拜呢，在你想要嘴别人之前哦，先深思一下你自己又有多少能耐，好吗？ 这个礼拜哦，要注意的这两个天数呢，也就是你的情绪呢比较容易爆发不满的情，所以周二跟周日哦，请格外的留意一下喽。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜是属于戒备无患的一周哦，也代表的是你可能临时呢会有一些状况出现，请你呢都一开始呢，不管你现在手头上要做什么事情，都要有一些 second plan 哦，备用备案。 那这样子呢，才可以确确保是说，真的发生什么事情的时候，你总总是有一些呃配套措施可以应急的，好不好？好，那么呢，属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是周三以及周五喽。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是逢变更旺哦，也就是如果你改变于你原先的做法或者是过去的一些作为啊跟习惯呢。 哦，甚至可能是本来是的行程呢，有做一些调整。虽然你不不情愿，但是这些东西反而会让你更顺利的进行到日后的一些事项。好，所以呢，在这个礼拜呢，属猴这朋友不要害怕你的呃状况，或者是你的行日行程一旦的一直在改变，因为这个变动都会带来更旺更好的一个状态哦。 属猴子的朋友，在这个礼拜留的天数有一天哦，是周四。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜呢，是属于细心筹划的一周哦。它也意味的是说，我们在这个礼拜呢，尽量要呃记得哦、改革或者是改变哦，可以带来更好的一个收获。但是呢，你的这个改革呢，跟改变，也就是你所想的这个东西呢。 它务务必要是顺乎人为可做的，而且是人心上愿意配合的，那么才是恰当可执行的哦。如果你设定的是一个太高高标的标准，那别人觉得执行上都有困难的话，那他可能，呃，只是半配合的状态的时候，效果也不及，乎的时候那就不是那么的理想了。有机的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数呢，有一天是周五。 下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于面面俱到的一周哦。你也会尽量去迎合大家所想要的跟所需要的，不过却忘记了自己真正想要什么，所以会建议在过年的这段期间放假的时候，不妨呢暂时哦，可以脱下你的面具，让别人知道一下你的喜怒哀乐，跟你是不是真的很乐于在做这些副。不然有的时候呢，心累久了。 它也是像一个未爆弹一样，只是不知道什么时候会炸开哦。那在这个礼拜，属狗的朋友要留意的天数是周六。最后一个生肖是属猪的朋友，在这个礼拜是逢到四平八稳的一个状态，大部分的事情呢都是蛮顺遂的。唯独要留意的是周一以及周日这两天哦，比较容易会有一些意外的一些状况。好，所以呢，在这两天呢，就是。 绷紧一点，多注意一下就好了。尤其是如果您是在通勤上班的朋友哦，那留意一下车上的路况，哦，路上的车况呢，这样会比较好一些。那再来呢，让我们来看一下在当天的、当周的这个感情胜利组哦，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名哦，是我们属。 狗的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜了这三个生肖的朋友。这个礼拜，你们就像什么？就像猫头鹰。怎么说呢？猫头鹰它是这个夜行的动物，所以呢，它也会有一个很强的这个洞悉。所以这三个生肖的朋友呢，其实在晚上的时候更适合呢，让感情升温了，也就是。 谈情说爱，所以要约会啊，干嘛的？尽量哦，就是选择在晚上的时候。你可以运用你的智慧去洞悉对方的需求，然后甚至呢，也比较容易去接受别人对你的好跟示爱，更可以清楚的看清楚这个人的意到底是良的，还是呢带有其他的这个条件啊。所以呢，这三个生肖的朋友在这个在呢，在看待感情，尤其是看待暧昧对象啊，或者是。 看待追求者的时候，你就可以很清楚的知道这个人到底是 go 或者是 no go 哦。好，以上是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询，或者是想了解自己在二零二一年流年的朋友，也可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师。我是金玲老师，感谢大家的收看，我们下次再见喽，拜拜。 请记得帮老师按下订阅小铃铛加赞，有需要参考迎财神的朋友，请务必点一下连接哦，谢大家。